Salut à tous les youtubeurs, aux followers de Christ System. Aujourd'hui, on va aller au nouveau centre de pression de Christ System à Memmingen pour vous présenter un nouveau concept, le Bubble Gun. A tout de suite. Alors, il n'y a pas trop d'intérêt à laver un véhicule propre. C'est pourquoi, dans un premier temps, on va aller salir ma voiture. Alors maintenant qu'on a un véhicule qui est bien sale, on va pouvoir passer à l'étape suivante du lavage de la voiture. Quelque chose me dit qu'on va avoir de l'aide. Eh les filles, ça vous dirait de laver ma voiture ouais La première étape du lavage que réalise actuellement Anne est le pré-lavage avec notre bubble gun. On passe une mousse alcaline, donc avec un pH qui est basique, de manière à dégraisser les saletés qui se trouvent sur la carrosserie du véhicule. Merci Anne pour cette première partie. On passe à la suite avec l'aide de Roxane. Le pré prélavage haute pression. Roxane, tu peux y aller. Deuxième étape, on va enlever les résidus de mousse et de saleté à l'aide de haute pression, de l'eau sous haute pression, avec du savon. On passe maintenant à l'étape 3 du lavage, à nouveau avec Anne. Via le pistolet à mousse, on va passer une mousse polish qui va nous permettre d'avoir un traitement de surface afin d'éliminer nos impuretés. On passe maintenant à l'étape numéro 4 avec Zou. Merci Zou d'être là. Elle a en main la brosse mousse. Donc je lance le programme brosse mousse de manière à bien masser notre véhicule. Le lavage shampoing étant terminé, on passe à l'étape numéro 5 qui est le rinçage à l'eau claire. Pour la troisième fois, on utilise notre bubble gun pour l'étape numéro 6, la cire chaude. À nouveau à Anne de jouer. La cire chaude qui a une double vocation. Premièrement, un effet de protection sur le véhicule et deuxièmement, un effet brillance. Et pour finir, la dernière étape, la numéro 7, c'est Roxane qui intervient à nouveau. Finition à l'eau déminéralisée. Donc une eau dans laquelle on a d'abord enlevé tout le calcaire via un adoucisseur et également derrière, on la passe en osmose inverse, donc une eau qui a également été osmosée, pour une finition sans trace sur le véhicule. Voilà, notre lavage est désormais terminé. J'espère que l'expérience vous a plu. On va passer maintenant à la suite avec Andreas Guinot chez Christchimie Chimie qui va nous en dire un petit peu plus sur les produits qu'on a utilisés pendant notre lavage. A tout de suite